ゆうこちゃん、今どこだい今、車に乗って、あ急いで向かって、色、心、ちょっと待って。気をつけるんだ。急ぐと事故になり、買えないよ。あ、わかった。落ち着いていくよ。ゆうこちゃん、今どこだい 今車に乗ってあ急いで向かって色心ちょっと待って気をつけるんだ急ぐと事故になりかねないよあ分かった落ち着いていくよほじけないでなぜ怪我をしがれないよありがとう ほじけないで。なぜ怪我をしがれないよ。ありがとう。起きて、起きて、ブミン。うん、あと5分、あと5分。そんなに遅くは起きると遅刻しかねないよ。分かったよ。朝ごはんはあパンはあるけど、ミルクがない。 起きて起きて5人うんあと5分あと5分そんなに遅く起きると遅刻しかねないよ分かったよ朝ごはんはあパンはあるけどミルクがない